C'est à partir de la récollection d'objets ou de la création d'objets que, je commence à travailler. Je suis en train de développer une recherche documentaire autour des objets qui ont traversé l'océan Atlantique menés par les courants marins entre l'Amérique et l'Europe et l'Afrique. L'idée c'est de suivre les trajectoires de ces objets que j'essaie de récupérer sur les côtes de la péninsule ibérique. Je vois ces objets comme des capsules d'espace et de temps qui contiennent une histoire. Et à partir de, tous ces, objets, construire un récit euh, sous la forme d'un essai vidéo qui construira une, histoire à partir des mythes, de, de l'imaginaire que ces objets contiennent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment l'océan fonctionne comme un réseau autonome non humain qu'on a toujours observé depuis la, préhistoire, bien avant. L'océan était un réseau très mystérieux qui amenait des messages, peut-être un message qu'on n'arrive pas tout de suite à déchiffrer. Et qu'est-ce qu'un objet trouvé sur une côte veut nous dire de, nous-mêmes La première phase de, ma recherche, c'est des j'ai interviewé des gens, j'ai vais me balader sur les plages pour récupérer des objets. Du coup, il y a une phase d'écriture euh, large dans ce projet qui est matérialisée par une voix off, une voix off omniprésente et dépersonnalisée. Le courant passe par les archipels des Açores et de Madère et dépose sur les plages des graines inconnues, des cannes de bambou et des pièces de bois sculptées. Plusieurs fois à l'année, il y a des, des containers peut-être qui se déversent sur la mer et la mer trie les gants droite et gauche sur différents euh, courants par exemple à cause de la forme euh, du gant parce que les gants flottent comme ça avec le doigt rempli d'air et la, la, partie qui est submergée fonctionne comme comme un gouvernail qui fait diriger les objets sur un côté ou sur un autre. On trouve aussi dans des récits mythiques et des, histoires des pièces archéologiques qui ont été trouvées euh, en Amérique provenant des Roms avant l'arrivée des Espagnols. C'est plein d'histoires très diverses qui m'intéressent pour, pour parler justement de, mon personnage central que c'est la mer. J'aime bien l'idée de travailler euh, avec le, le, un, groupe large de personnes pour à partir de ça euh, construire un récit collectif. Je travaille euh, avec des scientifiques parfois, avec euh, d'autres artistes, pour euh, construire ensemble des, travaux qui se nourrissent d'une façon plus large. Ça m'intéresse beaucoup savoir qu'est-ce qu'ils cherchent en fait, qu'est-ce qu'ils observent, c'est quoi ce qu'ils arrivent à lire à partir de ces transmissions matérielles.